Wel met de homie, wordt hij met homie Wordt tijd dat je ook nog rijdt met de homie Tijd ik door als hij het homie Is wat hij dan grind mijn homie Skateboard ride en die my homie Skateboard nice wat slijt my homie Bad bitch on my side mijn homie 9 to 5 nog fijn my homie Ik pop pop pop tot ik ompop uh. Niks stop stop stop is stopwoord oh. Ik blok blok blok alle ops nog Ga door tot mama trots wordt We wekken door tot ochtend echt Grappig hoe het Van freestyle op de blok toch nou we it shows must fall, ignore that, let it breathe It's funny, it's funny, it's funny though It's funny though, it's funny though We're Climbing up, shining diamond road, diamond road We're climbing up, yeah we climbing up, we climbing up It's funny though, it's funny though It's funny though, we're climbing up Shining diamond road, diamond road, we're climbing up Shiny diamond rock, we're climbing up It's funny toch, it's funny toch It's funny, it's funny toch mijn waarde noemend Waldo is nog niet gezien Mr. Henderson, want ik glits de hele scene Mis een pak met mijn vriend We staan nek aan nek, maar bij de in een guillotine Was mijn hoofd hoog, Mr. Blade misschien Alleen stoned, stoned, helpt me niet Ik word gestoned, als god knows wat ik verdien Ik speel de game, heb alleen geen cheats Industrie, politiek, is een problematiek Schulden aan me los het af, periodiek Tot ik in mijn element ben, periodiek Bloody life zit in die periodiek. Ik heb een bloody life, ik zit in die periodiek. It's funny, it's funny, it's funny though It's funny though, it's funny though Climbing up, shining diamond rock, diamond rock We're climbing up, yeah we climbing up, we climbing up It's funny though, it's funny though, it's funny though climbing up, shut it down.